いや <laughs> な残ってる残ってるあこれがはいマイクロフォンじゃあこんにちはこんにちは <laughs> こちらはザック です僕の友人でこのエピソードであの Purifying Peel Off Mask チャレンジしますすごい痛そうでも楽しそうじゃあであのあと2人の女性もいる上上手女性上なやアシスタントうん上州ですで多分これ抜いた方がいい Woo! Woo! ー k a y j u ー t 誰が最初髪の毛 <laughs> 髪の毛決めてくださいあえああやったー綺麗ちょっとごめん綺麗になる楽しいこれ <laughs> なんかピナピナみたいペナバ ん <laughs> えあああ何が起きてるいいねいいね <laughs> おおやば <laughs> あやったやったやったやった頑張頑張れ大丈夫今今痛くない今大丈夫今は大丈夫大丈夫ねそうあー冷たっ <laughs> oh my god! Aww, <laughs> are you pretty? nope. No. <laughs> But it's so weird, like it's like. I have to 俺さっき書いたそしたらいや <laughs> ついた Don't あ <laughs> おでも <laughs> あなんか硬くなってきた硬くなってきたあ本当、うん、ああ今日何した何 Two hours later. OK、今マスク剥がします。 おいちょっと俺あのえこれ簡単だよえあああオッケー痛い痛い痛い痛い <laughs> あああおおナイス簡単これ嘘つきえだっていっぱい怖い怖いこれ怖い怖い怖い god. あ、ちょっと。あ、ちょっと、いい ?No comment. いや、ないって、これ、いって。おー。えー あとは多分泣きそうあとは何よ <laughs> あベビーフェイスだ <laughs> ああでもねここまたねアイプロがよっしゃできたあ美しくなった怖いうわ guys does it wash your face? <laughs> Oh. Okay. 優しく。I'm <laughs> sorry. Oh. Ah. <laughs> this is not 優しく。優しくないこれ。trying to make the ugly face. there's more. There's more. He, he, he yeah, yeah, he needs to get. he needs to. You, you should. Okay. じゃあアセスメントコメント。うん。結構痛くなかった。そう。うん、なんで。嘘ついた。帽子どこ。帽子。あ。やった。やった。オッケー、終わり。